Não vai conseguir pegar aqui não, cara. Hum? Não vai conseguir pegar não, é muito claro. É. Certo? É Estourou o anel. Ok. Estourou o anel. Ou seja, a resina... Não é boa. Não, ela fez pressão no anel. Com é. aquela quantidade toda, estourou o anel. Puta merda. O anel, neste caso, é aquela, aquela coisinha. Botei até menos volta.